أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal mustanu wala haula wala quwata illa billahil alil azim Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'nu, wala haula wala quwata illa billahil alil azim Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'nu. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal mustanu wala haula wala quwata illa billahil alil azim Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'nu, wala haula wala quwata illa billahil alil azim Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'nu. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal mustanu wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'nu, wala haula wala quwata illa billahil alil azim Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'nu. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal mustanu wala haula wala quwata illa billahil alil azim Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal mustanu ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal mustanu wala haula wala quwata illa billahil alil azim Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal mustanu wala haula wala quwata illa billahil alil azim Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal mustanu ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم